Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hello mga kapatid! Ito na naman ay sa Kevin. I-highlight namin dito yung pinakalakas namin na spider na si Paul Rat. Alam niyo ba nasan si Paul Rat dyan? Nagkubaw babaw. <laughs> go Paul Rat! Go Paul Rat! It's your time to shine Paul Rat! Patagin mo na sila lahat. Kaya mo yan six, five, four, three, two, one. Let's go! Kay Burat na yung lahat. Yung pina malakas na sniper sa Atlas. <laughs> go Burat! Go, go, go Burat! Go Burat! It's your time to shine. Go, go, go! Support kami dito. Chichiri lang kami sa'yo. Haha! Ay, nako, nako, nako! Yung mo, Nako, nako! Wait lang, wait lang! Heal kita, heal! Yan, ito! Ano, burat. Lalakas ang burat namin. Oo, oh, grabe yan. Yan, kukumpa, pa, pa. Yan, yan panain mo, burat. Kaya mo yan. Lakas-lakas ah, meron pa kami isang snipe, isang whitesmith dito ah, grabe oh. Tinatayuan lang. Meron din kaming knife dito. Lakas-lakas naman, so strong, very strong. My team will break Aspictory! <laughs> Ay, nanda pa yung isa. Sorry po, sorry po. Laro lang po ito, ha? Yan, go Borat! Go Borat! Patapay mo na yan. Ah, LK Borat! Kaya mo yan! Ayun! Ay, naku! Sa next game, ikaw na ang bida dito, Borat! Ikaw bida dito sa next game. Sa second round, ikaw na magiging start na yung second round natin. Tarungin mo! Go, go, go, Mulrat! Tatayo lang kami! Dito lang kami magchichi at magsusupport sa iyo! Rak na, Ilabas mo ng lahat ng sama mo ng loob! Ayan! Tayin mo na! Go, go, go, go, go, go, go! Tignan natin isang whiz. Ha! Iyong Smith! Grabe, walang damage! So strong! Char! Very strong! Bring us victory! <laughs> Grabing lakas ng White Smith. O, oh, tinatayuan lang. Walang damage si... Ah, very strong, oy! Ang grabe grabe naman ng White Smith namin, oy! Nasaan na yung isa? Ah, tingnan natin yung iba nating mga kasama. Wow! Si Ermit. Nagrarun lang. Oh, grabe. Dancing. <laughs> oh. Kas kasran kasran lang si Ermit. Grabe naman. Very strong naman. Oh, walang damage received. Yan, go, Borat. Sige. Patayin mo na. It's your time to shine. Pen by Bulrat. Bulrat ng gongnin. Grabe, tinatayuan lang ng White Smith, oh! Ito si Ermit, gusto mag-exercise. Wow, yan! MVP na!